こんにちは、粟田洋介です。先日このペンで、この紙、メモ帳ですね。ここに何気なく絵を描いていたら、まあ落書きですね。ちょっと面白い絵になったので、小さいキャンバスシートにアクリル絵の具でその絵を描いてみました。 私はペンとかなんか書くもの持ってると、なんとなく絵を描いてしまいます。レストランとかに行っても、なんかナプキンとかなんか紙とか、折ったり切ったり丸めたり、なんか作ってるっていうわけじゃないんですけど、なんか無意識にやってしまいます。なんか落書きって言ったんですけど、落書きも練習も作品として仕上げる時も、その違いとかを考えないで仕上げにかかってしまいます。 なんか私にとって落書きも作品もそんな違いを感じません その書いてた落書きっていうのはこれなんですけど、私は線で書くと結構スラスラスラスラアイデアが出てきやすいので、なんか線画ならではのアイデアなんですけど、絵の具を使うことによって線画のアイデアが絵の具の仕上がりになってなんか面白いかなと思いました。まあ、アクリル絵の具で塗りたくってる時にこそ出るアイデアっていうのもあって、まあこれ画材っていうか文房具ですけど、なんか違うものを使うと違う角度でアイデアが出てくるので面白いなと思います。 これが仕上がった作品ですお花の芽というタイトルにしましたでちょっとこれ額に入れようと思ってマットを切りましたちょっと何色か迷ったんですけどこの色に決めましたそれで額にもスプレーで色を塗りましたこんな感じですね さっき結構私は落書きも作品も同じだって言ったんですけど、まあ、書いてる時はそうなんですけどなんか手持ちぶたさに紙切れに絵とかよく描くんですけどなんか結構捨てちゃったりするじゃないですかでも結構そこに面白いアイデアとかあったりするんでなんかそのアイデアをちゃんとした作品に仕上げるみたいなことをすると面白い作品ができるんじゃないかと思いますということで今回の動画は以上です